Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan tentang 100 bait syair terkait perjalanan hidup manusia terbaik yaitu nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan masuk pada bait syair yang pertama berkata penyair atau penyusun dari puisi ini rahimahullahu taala alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal muhtari segala puji bagi Allah subhanahu wa taala Al-Qadimi yang maha terdahulu Al-Bari dan yang maha lagi maha pencipta. Summa salatuhu kemudian salawat Allah subhanahu wa ta'ala alal mukhtari terhadap manusia pilihan. Ditulis ya bait syairnya. Ya, jangan fokus minum boba. Hmm. Berkata pensyarah dari bait syair yang telah kita dengar tadi dia mengatakan pada arahimahullahu taala hadzan nazma bihamdillahi wassana'i alaihi subhanahu wa taala bima huwa ahlu penyusun dari puisi atau bait syair ini telah memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya dan menyanjungnya bima huwa ahlu di mana Allah Subhanahu wa taala memang berhak untuk dipuji dan berhak untuk disanjung wassalat wassalati ala rasulihil mustafa kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala penulis juga bersalawat atas Rasul Allah Subhanahu wa taala yang telah dipilih dan nabinya yang telah menjadi manusia pilihan yaitu Nabi Muhammad sallallahu wasallamuhu wa barakatuhu alaihi. Kemudian selanjutnya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Apa pengertian pujian ditulis nanti ditanyakan. Apa pengertian pujian? Alhamdu pujian huwa thana'u 'ala Allah ma'a hubbihi wa ta'dhimihi yaitu menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ma'a hubbihi disertai dengan rasa cinta wa ta'dhimihi dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Alhamdu. Alhamdu adalah tanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita sekadar menyanjung Allah, memuji Allah, tapi harus disertai dengan apa? Disertai dengan rasa cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita memuji seseorang, ya, kita memuji seseorang tapi kita puji dia tanpa ada rasa cinta dan pengagungan terhadapnya. Misalnya ada orang yang jago apa namanya? Jago main main takroh. Ya, jago main takroh. Kita memuji, "Beuh, jagonya itu sana main takroh." Apakah dinamakan pujian kita terhadap orang itu alhamdulillah? Jawabannya apa? Tidak. Karena kenapa? Pujian kita terhadap orang yang jago main takraw itu tidak disertai dengan kecintaan kita kepadanya dan pengagungan kita terhadapnya. Ya. Maka itu namanya madahun. Ya, madahun. Apa madahun? Sekedar memuji seseorang. Sekedar apa? Memuji seseorang. Tapi kalau pujian itu disertai dengan rasa cinta, dan pengagungan terhadap sosok yang dipuji, maka itu namanya apa? Hamdun. Ya, bedakan ya, hamdun dan madhun. Apa bedanya tadi? Kalau madhun apa? Sekedar sekedar pujian tanpa ada rasa cinta dan pengagungan. Tapi kalau hamdun itu adalah memuji yang disertai dengan apa? kecintaan terhadap sosok yang dipuji dan mengagungkannya. Kemudian penulis akan menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala disanjung, apa sebabnya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Alasannya wa huwa yuhmadu ala ma lahu minal asmaul husna was sifatul ula. Allah Subhanahu wa taala dipuji ala ma lahu minal asmaul husna was sifatul ula. Allah taala itu dipuji karena ia memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang luhur. Dan sifat-sifat yang apa? Yang luhur. Ini yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala itu dipuji karena apa? Karena ia memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang luhur. Kemudian sebab kedua, faktor kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dipuji ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى Alasan kedua Allah Subhanahu wa taala disanjung dan Allah taala disanjung karena berbagai macam nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita allati yang mana nikmat tersebut la tuaddu tidak akan mampu untuk dihitung wala tuhsa dan tidak akan mampu untuk dijumlah. Ya. Jadi ada dua faktor, ada dua sebab, dua pendorong Allah dipuji. Yang pertama apa tadi? Karena sifat-sifat nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala punyai. Iya, sama ya. Kalau misalnya kita apa namanya? Ini makhluk ya. Kalau ada makhluk yang begitu elok rupanya, iya, yang begitu baik akhlaknya, kita akan memujinya. Iya, kita akan memujinya. Masya Allah, betapa gantengnya misalnya urwah. Iya. Ini apa? Ini yang pertama. Kita memuji apa namanya seseorang entah sebabnya karena ia memiliki sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, kita memuji seseorang karena kebaikannya ia kepada kita. Karena apa? kebaikannya apa? Kebaikannya ia terhadap kita. Ini makhluk. Makhluk di antara makhluk. Bagaimana lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahawa yang mana lebih utama mengucapkan pujian kepada Allah, Alhamdulillah atau bersyukur kepada Allah. Apa yang lebih utama? Yaitu yang lebih utama kata para ulama adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih utama. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu lebih utama daripada syukur terhadap Allah. Kenapa? Karena Alhamdulillah. Pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu telah mencakup dua perkara. Yang pertama. Allah dipuji. Karena nama-namanya yang indah. Dan sifatnya yang luhur. Kemudian yang kedua. Allah dipuji. Karena apa? karena nikmat-nikmatnya yang telah ia limpahkan kepada kita. Jadi tak kala kita memuji Allah, kita telah apa namanya melakukan dua poin. Kita telah memuji sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, kita telah bersyukur kepada Allah. Kita telah bersyukur kepada Allah. Jadi alhamdulillah itu lebih utama daripada asyukru lillahi. <clears throat> Kemudian juga diantaranya, jadi alhamdulillah dalam artian alhamdulillah itu kita ucapkan, kita ucapkan entah ketika Allah memberikan kita nikmat atau entah ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah. Sementara syukur itu kita wujudkan kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat. Tidak tidak ada namanya kita bersyukur karena Allah memiliki nama yang sangat indah. Tidak ada istilahnya kita bersyukur karena Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang luhur. Iya. Makanya apa? Alhamdulillah itu lebih utama daripada asyukrulillah. Kemudian dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang yang lain, itu ada berbagai macam sudut pandang kenapa alhamdulillah itu lebih utama daripada asyukrulillah. Kemudian kita akan masuk pada pengertian nama Allah. Apa pengertian nama Allah? Apa itu Allah? Apa maknanya? Allahu ismun min asma'ihi. Allah adalah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi tarji'u jami'ul asma'i. Kepada nama Allah lah seluruh nama-nama Allah itu kembali. Nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian apa? Ar-Razzaq, As-Sami', Al-Alim. Seluruh nama Allah itu kembali kepada kepada apa? Kepada nama Allah. Ya. Paham ya? Jadi seluruh nama Allah itu kembali kepada nama Allah. Tahu nama Allah ya? Allah. Iya. Ini yang pertama. Kemudian wa ilaihi tudafu dan seluruh nama-nama Rob kita itu disandarkan kepada nama Allah. Seluruh nama-nama Rob kita itu disandarkan kepada siapa? Kepada nama Rabb kita yang bernama Allah. Makanya kita mengatakan Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddusu. Ya, seluruh nama disandarkan kepada nama Allah. Tidak mungkin kita mengatakan Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Quddusu Al-Maliku Allahu. Tidak. Tidak boleh ya. Karena kenapa? Seluruh nama Allah itu disandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Harus diposisikan di depan. Harus diposisikan di mana? Di, di depan. Sehingga nama yang lain itu ikut kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna Allah subhanahu wa ta'ala? Apa nama makna Rabb kita? Makna apa? Makna nama Rabb kita Allah. Maknanya adalah Zul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Makna nama Rabb kita Allah adalah Zul Uluhiyah yang memiliki hak asasi untuk disembah dan diibadahi ala khalqihi terhadap seluruh makhluknya secara menyeluruh. Terhadap apa? Terhadap makhluknya secara menyeluruh. Jadi saya ulang, makna Allah adalah yang memiliki hak asasi untuk disembah dan diibadahi ala khulkihi terhadap makhluknya ajma'in secara menyeluruh. Fahuwa yadullu ala al-uluhiyatillati hiya awsaful kamali lillahi ta'ala allati istahakqa biha an yu'allah wa an yu'bad. Nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sebuah sifat keberhakan untuk disembah yang mana sifat keberhakan untuk disembah adalah termasuk dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allati ustuhiqqa biha dengan sifat al-uluhiyah ini sifat keberhakan untuk disembah Allah berhak untuk diibadahi berhak untuk disembah dan berhak untuk tunduk kepadanya dan menghinakan diri kepadanya ini yang pertama bahwa nama Allah menunjukkan uluhiyah yang mana uluhiyah ini adalah termasuk dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, yang ditunjukkan yang dikandung oleh nama Allah adalah wayadullu alal ubudiyyatillati hiya wasful ibadi allati yaqtadiha imanu rabbiha dan menunjukkan atas sebuah sifat penghambaan di mana sifat penghambaan tersebut adalah sifat seorang hamba yang termasuk konsekuensi keimanannya kepada Rabbnya. Ya, jadi apa namanya? Nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama menunjukkan al-uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Yaitu sifat keberhakan Allah disembah. Kemudian yang kedua menunjukkan al-ubudiyah, penghambaan. Yang mana al-ubudiyah ini adalah sifat seorang hamba yang termasuk konsekuensi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terlalu melebar pada pembukaan. Kita akan masuk pada eh, apa namanya kita loncati sebagian perkara kemudian kata pensyarah afidahullahu ta'ala summa salatuhu kemudian salawatnya siapa salawatnya ai Allah salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia pilihan siapa manusia pilihan adalah Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah salawatullahi Wa wasalamuhu alaih. Siapa nama Nabi Muhammad Urwah? Muhammad bin? Muhammad bin Abdullah. Dan wajib bagi seorang hamba. Ya, jadi ilmu sirah itu wajib dipelajari. Wajib bagi seorang muslim. Di antara sisi kewajibannya. Yaitu wajib seorang hamba mengetahui nama Nabi dia. Mengetahui nama Nabi dia. Nama Nabi dia. Tapi tidak diwajibkan mengetahui nama bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang yang paling wajib adalah apa? Mengetahui nama nabi kita, yaitu nama siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, wal muhtaru. Nabi Muhammad adalah sosok yang dipilih. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para malaikat seorang rasul dan memilih dari kalangan manusia seorang rasul. Jadi rasul ada dua, rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Ada rasul dari kalangan jin? Ada? Tidak ada. <clears throat> Jadi rasul itu yang pertama harus laki-laki. Yang kedua harus apa? Harus seorang yang bebas. Maksudnya bukan budak. Bukan seorang yang budak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ Dan Rabbmu menciptakan apa yang ia kehendaki dan apa yang ia pilih. Iya. Jadi ini jawabannya terhadap orang yang bertanya kenapa mesti Nabi Muhammad SAW yang jadi Nabi. Jawabannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan Rabbmu menciptakan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan dan apa yang dia apa namanya pilih. Ini juga jawaban terhadap orang-orang yang bertanya kenapa mesti Ka'bah di Mekah? Kenapa tidak di Sidrap saja? Iya. Apa jawabannya ayat ini? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan segala apa yang dia inginkan dan apa yang ia pilih. Allah memiliki Mekah sebagai tempat Ka'bah ya sudah. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Tidak ditanyakan apa yang Allah lakukan, tapi yang ditanyakan apa yang kita lakukan. Ya, kita akan ditanya terhadap apa yang segala terhadap apa yang kita telah lakukan di kehidupan dunia ini. Allahul musta'an. Kemudian <clears throat> wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khiratullahi min khalqihi adalah orang-orang terbaik Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya shalawatullahi wasalamuhu alaihi kemudian penulis akan berbicara tentang makna salawat Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya apa makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala kan kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawatnya terhadap nabi kita serta keselamatan atasnya. Apa makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Nah, kemudian penulis akan menerangkan bahawa salatullahi salat as-salatu minallahi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sanauhu alaihi fi malaihil a'la. Salawat Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad fi malaihil a'la di hadapan para malaikatnya di langit tertinggi. Berkata Abu Aliyah rahimahullahu taala ia mengatakan salatullahi Sana'uhu alaihi inda malaikati. Abul Aliya bertutur rahimahullahu taala bahwa salawat Allah terhadap Nabi Muhammad adalah ia menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indal malaikah di hadapan para malaikat. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad agar Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad itu maknanya kita meminta agar Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Wa salatul malaikati addu'a dan salawat malaikat terhadap Nabi Muhammad maknanya adalah doa malaikat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi malaikat juga bersalawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa apa buktinya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersalawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salawat Allah? Yaitu sanjungan Allah di depan di hadapan para malaikatnya. Dan makna salawat malaikat terhadap Nabi kita adalah apa? doa para malaikat terhadap Nabi kita. Kita masuk pada inti pembahasan. Kemudian kata penagom yang menulis puisi ini, wa ba'du ha kasiratar rasuli mandumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du dan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya serta salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haka rotar rasuli Maka ambillah si rotar rasuli Ambillah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Pelajarilah sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandumatan mujazatal fusuli dalam bentuk puisi al fusuli yang sangat ringkas dan sangat pendek fusuli. pasal-pasalnya. Kemudian kita akan masuk pada pengertian apa itu asyirah. sirah secara bahasa Wasirah tulugatan. sirah secara bahasa at-tariqu hasanatan kanat au sayyi'atan. Sirah secara bahasa adalah perjalanan hidup entah perjalanan hidup yang baik ataupun yang buruk. Fasiratu at-tariqah. Maka sirah adalah apa? Adalah apa, Ahmad? Adalah perjalanan ditulis ya? Iya, alhamdulillah. Lakin idza udifati siratu lirrasuli alaihi salam fahiya azka siratin alal itlaq. Namun ketika istilah sirah itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita namakan sirah Rasulullah disandarkan kepada Rasulullah perjalanan hidup Rasulullah maka maknanya adalah fahiya azka siratin maka sirah Rasulullah perjalanan hidup Rasulullah adalah perjalanan hidup yang paling bersih yang paling suci secara mutlak la kana wala yakunu mithluhu tidak ada yang semisal dengan sirah Rasulullah di masa dahulu dan di masa yang akan datang. Wal muradu bi Siratin nabawiyya fil istilahi. Setelah kita mengetahui apa itu sirah secara bahasa, kita akan masuk pada pengertian sirah secara istilah. Dan yang diinginkan dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara istilah adalah zikru akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mundu wiladatihi ila an lahiqa birrafiqil a'la yaitu zikru akhbar penyebutan berita-berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak ia lahir hingga ia bergabung dengan kekasihnya yang tertinggi. Maksudnya hingga ia apa? Ia wafat. Saya ulangi, sirah secara istilah adalah apa? Penyebutan tentang berita berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu sejak wiladatihi, sejak ia dilahirkan hingga ia bergabung kepada kekasih beliau yang tertinggi. <clears throat> Kemudian <clears throat> banyak minum es kayaknya. Kemudian kata penulis, ya. <clears throat> Ar-Rasuli, kata Rasul. Siapa yang diinginkan Rasul? Yaitu Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. <clears throat> Demikian pula apa yang diinginkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan imamnya pemimpinnya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang berada yang datang di akhir zaman. Salawatullahi wasallamuhu alaihi. Kemudian selanjutnya manzumatan. Apa itu manzumah? Apa yang diinginkan dengan kata manzumah? Manzumah dari kata an-nazmu wa huwal jam'u wat ta'lifu. Manzumah asal katanya adalah an-nazmu. Dia adalah mengumpulkan dan menyusun. Yuqalu nazama shay'a ila syai'. Dikatakan sesuatu tersebut dinazam kepada sesuatu yang lain. Apa maksudnya? Aijama'ahu jama'ahu ilaihi. Digabung, digabungkan bersama yang lainnya. Wa allafahu wa dhamma ba'dahu ila ba'din. Dan menyatukannya serta menggabungkan sebahagian yang lain kepada sebahagian yang lain. Wal muradu bin nazmi huna dan an-nazam secara istilah ditulis adalah al-kalamul mauzunu adalah pembicaraan yang memiliki timbangan al-muqaffa yang memiliki qafiyah. Jadi mandhum adalah apa? Terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia adalah puisi. Puisi. Tahu puisi Arkan ya? Ya, tahu puisi. Wa min fawaidin nazmi dan di antara faidah puisi apa faidah puisi? al-musa'adatu ala dhabtil ilmi wa hifdhihi. Dan di antara puisi, di antara bentuk faidah yang akan dihasilkan dari puisi yaitu akan membantu untuk menguasai suatu ilmu dan menghafalnya. Coba ya, kalau ilmu itu secara umum dibentuk dalam sebuah puisi, maka akan membantu kita untuk apa? Untuk menguasainya dan menghafalnya. Maka ketika kita mempelajarinya, kita sekaligus mempelajari dan menghafalkannya. Dan hal tersebut adalah pembantu untuk kita dalam menguasainya. Kemudian, وَلِهَذَا اِعْتَنَا أَهْلُ الْإِلْمِ بِنَظْمِ فُنُونِ الشَّرِيَةِ فِي مَنْدُومَةٍ سَلِسَةٍ وَأَبْيَاتٍ جَمِيلَةٍ تُعِينُ طَالِبَ الْإِلْمِ عَلَى حِفْضِهَا وَضَبْتِهَا Oleh karena itu, para ulama' telah perhatian dengan menazam membuat puisi dari setiap cabang-cabang ilmu syariat. Ya misalnya cabang ilmu syariat sirah. Para ulama menulis puisi tentang sirah. Untuk apa fungsinya? Yang pertama untuk menguasai ilmu sirah itu. Kemudian yang kedua untuk menghafalkannya dengan mudah daripada menghafal puisi-puisi tentang cinta, ya mending menghafal puisi tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga cinta ya. Iya, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu para ulama telah perhatian dalam membuat puisi di setiap cabang ilmu syariat fi manzumatin salisa pada bentuk puisi yang mengalir dan bait-bait syair yang indah di mana hal tersebut akan membantu seorang penduduk ilmu untuk menghafalkannya dan menguasainya. Kemudian kita akan masuk kita langkahi sebagian yang kurang apa namanya? kurang penting, penting juga. Cuman kalau kita jelaskan mungkin apa namanya akan kebanyakan dari kita kurang paham. <clears throat> ya. Kita akan masuk pada bait syair yang ketiga. Baik syair yang pertama apa tadi? Alhamdulillahil qadimil bari. Thumma salatuhu alal Muhtari. Ini bait syair yang pertama. Bait syair yang kedua. Wa ba'duha kasiratar rasuli. Mandumatan mujazatal fusuli. Enak didengar ya? Iya. Ini manduma. Ini puisi. Kemudian. Puisi yang ketiga. Bait syair yang ketiga. Mauliduhu fi ashril fadili. Rabi'il awwali amal fili. Dan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ashiril fadili pada tanggal 10 al fadili yang istimewa. Rabi'il awwali pada bulan Rabi'ul Awal amal fili tahun gajah. Lakinnamal masyhuru Thani Ashrihi. Akan tetapi yang terkenalnya di kalangan para ulama itu tanggal 12. Tanggal 12. Fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi. Di hari Senin saat terbitnya fajar. Wa wafaqal ishrina min naisana. Dan tanggal atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan tanggal 20 dari bulan Naisana yaitu bulan April wa qablahu hinu abihi hana dan sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayah beliau telah didatangi oleh kematian ini apa empat apa namanya tiga bait syair yang pertama mauliduhu fi ashril fadili Rabi'ul awwali amal fili. Ini bait syair yang ketiga. Bait syair yang keempat. Lakinnamal mashhuru thani ashrihi fi yawmil isnaini tulu'a fajrihi. Bait syair yang kelima. Wa wafaqal ishrina min naisana wa qablahu hainu abihi hana. Syarat penjelasannya. Zakara rahimahullahu ta'ala fi hadhihil abiyati thalathati ma yata'allaqu bi maulidir rasuli alaihi salatu wassalam penulis pu puisi ini yaitu siapa namanya penulis puisi Ibnu Ibnu Abil Ibnu Abil Izzi ya rahimahullah taala Ibnu Abil Izzi telah menyebutkan pada tiga bait syair tadi ma yata'allaqu pembahasan yang berkenaan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fi jami'i kutubis sirah dan pembahasan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fi jami'i kutubis sirah pada seluruh karangan-karangan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembahasan yang pertama kali dibahas dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ahmad, kenapa rambutnya Ahmad? Hmm? Kemudian kita lanjut fi ashiril fadili rabiul awal pada hari ke-10 yang istimewa dari bulan Rabiul Awal. Yaitu apa kata penulis? Ai fil yaumil ashir min syahri Rabiul Awal, yaitu pada hari ke-10 dari bulan Rabiul Awal. Amal fili di tahun gajah. Apa maksudnya amal fili tahun gajah? Yaitu pada sebuah tahun yang dikenal dengan sebutan amul fil. Tahun gajah. Kenapa bisa disebut tahun gajah? Lil qissatil ma'rufatil lati waqa'at fi dhalikal 'ami li Abroha. Karena kisah yang telah terkenal di mana kisah tersebut terjadi pada tahun itu dan pemeran utama kisah tersebut adalah Abroha. Tahu Abroha ya? Iya, Abroha al Habashi. Abroha ini dia datang dari benua Afrika. Dari benua Afrika, apa tujuannya? Ata Makkah qasidan hadama Baitillahil Haram. Dia mendatangi Makkah atau Makkah Mat. Apa itu Makkah? Apa fungsinya Makkah Mat antaranya Tempat apa? Tempat beribadah. Kita sholat menghadap Mekah atau menghadap tembok? Mekah. Iya, Alhamdulillah. Iya. Jadi Abroha ini mendatangi Mekah Qasidan berkeinginan hadama baitillahi. Berkeinginan ingin menghancurkan Mekah menghancurkan Baitullah Al-Haram dengan membawa pasukan gajah, bukan membawa pasukan yang gemuk, tapi pasukan gajah Ahmad. Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan wahai Nabi Muhammad apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ashabul fil, terhadap pasukan bergajah. Yaitu siapa? Abroha dan para tentaranya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu dayanya itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada pasukan bergajah tersebut tayran yaitu burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil di mana burung yang berbondong-bondong tersebut melempari pasukan bergajah dengan batu yang telah apa? Yang telah mengeras dan yang telah panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan oleh hewan ternak. Pada kalamu yu arafu bi amil fil. Maka tahun kelahiran Rasulullah itu dikenal dengan tahun gajah wa min adatil Arab, wa min adatil arab wa min adatil arabi wan nasi umuman ta'rikhu as-sanawati bil hawadithil kibari allati taqa'u fi tilka sanawat perhatikan faedah yang bagus dan di antara kebiasaan orang Arab demikian pula manusia secara umum mereka membuat kalender sebuah tahun dengan kejadian atau peristiwa yang besar di mana peristiwa terbesar itu terjadi di tahun itu. Jadi di tahun kelahiran Rasulullah apa namanya? Kela, eh, apa? Peristiwa yang paling terbesar yang terjadi di tahun kelahiran Rasulullah adalah peristiwa apa? Penyerangan pasukan bergajah terhadap Ka'bah. Maka ketika itu dinamakanlah tahun kelahiran Rasulullah dengan tahun kelahiran bukan <laughs> kelahiran <laughs> gajah tahun tahun apa tahun di mana pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah kemudian kata penulis nama al Mashhuru tani ashroh, tsani nama al Mashhuru tani ashrihi. namun pendapat yang terkenal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tanggal 12 ya jadi kata pengarang dari puisi ini ia berpendapat bahawa Nabi lahir di tanggal 10. Tapi pendapat yang terkenal di sisi para ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tanggal 12. Wulida fil yaumi tsani asyara wulida fil yaumi tsani asyara min syahri Rabiul Awal. Rasulullah dilahirkan di hari ke-12 dari bulan Rabiul Awal. Mushiran ila anna hunaka khilafan baina ahli ilmi. Pengarang puisi ini memberikan isyarat bahawa di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmi tentang hari keberapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi diperselisihkan. Ada ulama yang mengatakan Rasulullah lahir tanggal 10. 10 apa? 10 dari Rabiul Awal. Ada juga ulama yang mengatakan tanggal 12. Ya. Kemudian kata penulis, huwa al-masyhuru 'inda ahli ilmi dan hari atau tanggal 12 adalah suatu pendapat yang terkenal di sisi ulama. Fakila zalika inna maulidahu alaihi salam fi thamini min syahri rabiul awal. Wakilah gue zalik. Dan juga pendapat yang ketiga bahawa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tanggal 8 dari bulan Syahru dari bulan Rabiul Awal. Jadi ada berapa pendapat? Ada tiga. Tanggal 12, tanggal 10, tanggal tanggal berapa? Tanggal 8. Dan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama ini menunjukkan bahwa dari kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak melahirkan sebuah hukum yang dikenal dengan apa maulid. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kita suatu ibadah yang dinamakan maulid apa namanya yang berangkat dari perselisihan. Iya, yang berangkat dari perselisihan. Ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang tanggal 8, ada yang bilang tanggal 10. Masa kita beribadah apa namanya eh, landasan ibadah kita adalah perselisihan? Ada yang ibadah tanggal 12, ada yang ibadah tanggal 8, ada yang ibadah tanggal 10. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita sebuah syariat yang dinamakan Maulid di mana landasannya adalah perselisihan. Iya, masa ada kaum muslimin yang beribadah tanggal 8, <laughs> ada tanggal 10, ada tanggal 12. Iya, ini tidak mungkin ya. Iya, jadi itu kaidahnya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan memperhambakan hamba-hambanya yang mana dasarnya adalah perselisihan. Sekira sama di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.